Не страшно Каждому из нас ошибаться сотни раз Попробуй Сделать все не так На плечо закинь рюкзак И вместе, Следом за мечтой, следом, следом за мечтой Не важно Кто поверит в нас, мы живем один